जय माता की देखिए आज पहली नवरात्रि है और देखिए पहली माता का नाम है नवरात्रि का प्रथम शैलपुत्री तो ये हमारी माता हैं इनके नाम है एक विक्रम संवत उन्नीस सौ अठहत्तर प्रतिपटवा दिन बृहस्पतिवार शारदीय नवरात्र का व्रत प्रथम दिन होता है है इसलिए शारदीय नवरात्र को प्रथम प्रथम दिन है इस प्रथम आराध्य देवी माता शैलपुत्री माता का वह रूप अनेकानेक नामों नाम से लोक लोक प्रसिद्ध है जैसे इनके नाम हैं सती पार्वती दुर्गा उमा अर्पणा गौरी महेश्वरी शिवांगी शुभांगी और पर्व पार्वती संगनी पूर्व जन्म के इनके पिता जो राजा दक्ष थे राजा दक्ष ने प्रजेश होने के कारण यज्ञ किया था परंतु दामाद शिव को नियंत्रित नहीं किया नि, नि, निमंत्रित नहीं दिया सती भगवान शंकर की सुकीर्ति के बिना बिना आज्ञा के बिना पिता के यहाँ चली गई यह स्थल पर उन्होंने तिरस्कार एवं शिव का आसन देखकर कुपित सती या एक अग्नि में कूद पड़ी उधर शिव की समाधि भंग हुई तो उन्होंने वीरभद्र नामक गढ़ को यज्ञ स्थल पर भेज पर भेजा लेकिन वीरभद्र ने यज्ञशाला का विध्वंस किया और सती के जलते शरीर को देकर चल पड़ा धरती में सती के अंग जिस जिस अंग पर पड़े थे गिरे थे वहाँ भई शक्ति पीठ स्थापित हो गए सती का अगला जन्म शैलराज की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था घोर तपस्या के बाद शिव जी ने उनका वरण किया पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माता के इस प्रथम रूप का नाम उनका शैल पुत्री पड़ा तो इस प्रकार से शैल पुत्री के बारे में हमने आपको आज पढ़कर सुनाया और बताया कि इनका अर्थ क्या है तो इनका जन्म शैलपुत्री का के रूप में क्यों हुआ था कल आपको दूसरी माता का नाम बताएंगे और उनके बारे बारे में पढ़कर सुनाएंगे दोस्तों ये हमारे प्रथम शैल पुत्री का पढ़ने पढ़ने कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बोलो जय माता